төрт пробиркада өтмөк металлдардын туздарынын эритмелери бар темирдин 3 хлориди кобальттын 2 хлориди никелдин 2 сульфаты жездин 2 сульфаты аларга натрийдин оксалатынын эритмесин кошобуз темирдин 3 хлоридине эритме сары жашыл болуп калды темирдин оксалаттык бирикмеси пайда болду кобальттын 2 хлоридинде мала кызгылт эритме пайда болду кобальттун оксалаттык бирикмеси пайда болду өңү баштапкы абалына караганда каныккан түрдө никелдин эки сульфатында өңү мурункуга салыштырмалуу басымдуулук кылган жашыл өңдөгү эритме пайда болду бул никелдин сульфатынын оксалаты натрийдин оксалатын жездин сульфатына кошобуз көк түстөгү эритме пайда болду бир аз санда жездин аксалатынын чөкмөсү чөктү биз көрдүк бардык 4 металл тең Оксалаттык бирикме пайда кылды суюлтулган күкүрт кислотасын бардык пробиркаларга кошобуз темирдин хлориди менен реакция жүрбөйт кобальттын хлоридинде эритме түссүздөнөт никелдин оксалаттык бирикмесинде никелдин түссүздөнүшү жүрөт жездин оксалаттык бирикмесинде эритме түссүздөнөт түссүздөнүүнүн пайда болушу күчтүү кислота оксалаттардын протондорун сүрүп чыгарат бузуп салат 4 пробиркада көк түстөгү чөкмө чөктү ал жездин оксалаты башкача айтканда бирикме бузулду бирок жездин оксалаты пайда болду